カフェのゆかとみちゃんです今日はどこに行きますかすんちゃんあのソウルですみんな開けたよねこれねごめんねもうご飯食べに行きますだからうんあそれは合ってるでご飯食べて今日は、えー、髪を切ろうと思います <laughs> いつも髪切ってるねでもえすんちゃんは今日どういうふうに切るの が出て、まあ、ちょっとちょっとだけ処理してる感じあれにしなよあの鈴木亮平さんああなね、写真見せて鈴木亮平さん風にしようぜ最近の鈴木亮平さんの委員会見てみて、うん、ちょっとやってみます、ね、私はというと私はショートにしようかなと 伸びるのが早すぎてもうどうドラドライしていいか分かんないから短く切っちゃおうかなと思いますそれでは行ってきますじゃん良平です。くんちゃんは鈴木良平で、私は。 小学1年生の頃のショートカットにしました良平です4 それでは美容室から帰ってきましたまああのどんどん短くなるかなと思ってたので一度やってみたかった、えー、ショートタンバル盛りにしてみましたいつもねなんか美容室でどういう風に頼むんですかとかっていう質問をいただくんですけどでもやっぱり一番いいのは私もそうなんだけどこうインスタグラムとかいろいろこうなりたいなっていう写真とか動画とかあるじゃないですかそれをもう持ってって それをねこう一つだけじゃなくて何個か見せていくとこうやっぱり伝わりやすいかなと思うので韓国の美容室に行く場合とかあと、まあ、日本の美容室でもこう写真とか自分がこうなりたいなっていうスタイルをこう同じようなスタイルでフォルダを作ってそれを見せてあげると一番失敗しなくていいかなと思います。はい、それではこんな感じの まあ、ショートになっちゃったよっていう <laughs> 話だったんですけどショートは結構本当に小学生以来なのでアレンジ方法とかもまだまだ分かんないのでちょっとまあ試行錯誤しながら試してみようと思いますこういうショートの方いらっしゃったらどういうアレンジ方法があるかあの教えていただきたいなと思いますなんかねこれ結構この辺とか朝起きると跳ねちゃうらしいからマジックって何なんだろう日本語でこう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 では次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン